The Normal é Elevator, Halloween. Beleza, né? Que isso aqui, mano? Virou Aqui Wizards agora, né? Falta 6 segundos. Aí, que isso? Ah, eu sei qual que é isso. Eu sei qual que é esse. Já vou abrir aqui os emojis que, que tem uma coisa, ó. Vem, Jason. Jason. Ah lá, mano. Aqui é bom. Aqui é muito bom. Não, mudou pro tema de outono. Ah lá, tá com o tema de outono. Vem, vaca ruim. É, tem uma ovelha aqui. Ah, mano, eu nem posso ver a ovelha. Ah, isso aqui eu sei, ó. É um motor de casa. Isso aqui parece que é só desviar, né? É, é, mais, é mais difícil. Só que quem, quem quer sobreviver, quem, quem quer farmar moeda, é só ir nessa casa. Que é 100% vermelho. Tudo é vermelho nessa casa. É só você entrar. Agora as outras não dá. Vai essa casa que tem a janela vermelha, a porta vermelha conceito vermelho. A pessoa tem que só, só tem que sobreviver para pagar as moedas. É só sobreviver para pagar as moedas. É até que é fácil. DJ Azeitona. Para de falar que tu é minha namorada. Não! Ô, polícia, o que que eu fiz? Não! <laughs> sequestrou. O negócio do cocô tá estranho, mano. Oxi. Mano, que é isso aqui? Mano, tô ficando roxo. Ah, não gostei disso não. Eu queria virar homem cocô, mas não. Agora eu vou pegar esse negócio aqui, ó. DJ Azeitona. Para de falar que tu é minha namorada. Oh, YouTube, você é burro! Mano, eu lembrei que eu jogava no que usava mod, mano. É o que, que tava com mod. Eu vou mostrar, ó. Era esse aqui, ó. normal efeito é Old barra modern. Opa. É que eu gosto que, que, que eu posso voar. É só você usar mão de sentar. Eu tô voando alto. Eu não tô voando alto, não. Eu tô voando baixo. Aí, seu ruim. Dos level zero lenar. O que escreve, esquece. Cadê as meninas, mano? Opa! lá. Eu e os noob. Né? Esse aqui é muito fácil, aqui, ó. Olha como é fácil. Só precisa ter um autoclique. 141 pontos. Que é isso aqui, mano? Ah, tá. Ah, tá. Eu sei qual que é esse. Você quer... Tá, tá todo bugado. Ah, não. Eu tava editando vir aqui, eu percebi que ele ficou muito pequeno. Então... Mas vamos lá, eu tô com 23 moedas porque eu farmei. Eita, meu Deus! Mano, já sei, eu vou, eu vou sobreviver. E aí depois que eu sobreviver beleza, agora vocês vão ver o que aconteceu, ó. Pronto, sou o gato bombadão agora. Que é o gato bombadão, ó. ó. Oh, meu Deus, sai aqui. E aí, noob, era você, né, que, que ficava vomitando em mim. Ah, seu noob ruim, é, é, você vomitava em mim, agora é o zumbi. Música do Herobrine. Quer dizer, não. Não, parece a música do Herobrine. E aí, Bob Esponja? Oh, você tava aqui no outro... Eita, meu Deus, não posso nem mostrar. Você tava aqui, ó, Bob Esponja. Você tava aqui. Não aqui. Vou ficar aqui, ó. Mostrando que eu sou bombadão. Aqui, ó. Dinossauro ruim. Eu, eu, isso, eu uso isso pra te matar, seu dinossauro ruim. Que é isso? Ah, tá. Entendi qual que é esse. aqui é, é a pessoa cai. Esse é o vídeo, tá? Eu acho. Acho que o vídeo já acabou. Falou!